Witajcie, witajcie w kolejnej odpytajce. E, tak naprawdę nagrałem sporo vlogów e, jesiennych, w sensie aury jesiennej, ale z racji tego, że od wczoraj. Mamy dzisiaj, ja to nagrywam w poniedziałek, 12 stycznia, grudnia, przepraszam, grudnia. E, wczoraj jest spadł śnieg i stwierdziłem, że Wam pokażę tą aurę zimową sądecką. No, w takich realiach żyjemy. Odpytajka na dzisiaj, słuchajcie. Zdanie polskie. Nie mam czasu. Może dzisiaj. Ja dzisiaj nie mam czasu. To jest zdanie polskie. I teraz wasze. Wersja niemiecka. Ich habe heute kein, keine czy keinen Zeit. Ich habe heute kein, keine czy Kein, keine czy keinen Zeit. Która z tych form będzie prawidłowa? Tylko i wyłącznie keine. Ich habe heute keine Zeit. Dlaczego? Ponieważ e, rzeczownik Zeit ma rodzajnik die. A jak rzeczownik jest die, to jego negacja jest keine. Spójrz to z tej strony, że die ma końcówkę e, ostatnią literę e i tak samo będzie negacja też jest keine ich habe heute keine Zeit. Nie mam dzisiaj czasu. Dobra, strasznie krótko od pytajka, ale po co więcej. Do kolejnej, do jutra. Trzymajcie się, hej.